tudo beleza? Eu sou o Guilherme Dantes e hoje eu vou falar sobre a Kim Maria Hyung, que tá atacando a Árvore do Destino. Mas seguinte, gente, se você tá interessado nesse assunto, assiste o o final e bora pro vídeo, tá ligado? Enfim, essa Kim Maria Hyung começou a atacar uma tal de Árvore do Destino, chamando ela de pobre, insultando ela com insultos totalmente racistas, do nada, tá ligado? E aí, é aí que aconteceu o grande problema essa bomba começou a estourar e as pessoas começaram a pesquisar sobre esse assunto, tá ligado? Até que descobriram uma coisa muito interessante, cara. Que a voz dessa aqui, Maria Jung, ela tinha um efeito para deixar ela mais fina, mano. E olha o que descobriram, tá ligado? Descobriram que a voz dessa aqui de Kim Maria Jung é exatamente a mesma da arma nordestina. O que prova que você é fique, cara. E seria o mesmo, acho que isso é muito triste, porque, tipo, a pessoa tá fazendo insultos racistas, tá ligado? Mesmo que seja contra ela mesma, cara, é triste porque ela tá sendo racista só pra ganhar view, tá ligado? E a internet descobriu que isso era falso, cara. E as pessoas tinham se inscrito nesse canal da Armin Nordestina por pena, tá ligado? Por pena dela, tem cotizeira disso no vídeo dele. Que o problema de crescer por pena no YouTube, cara, é que depois as pessoas se esquecem. E as pessoas se esqueceram da Armin Nordestina, né? Que se inscreveu por pena. E sinceramente, na minha opinião, isso é triste, cara. Mas sério, mano. Enfim, se você gostou desse vídeo, foi um vídeo curto, mas explicando bem a situação. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Pra tudo por causa da meta aí de mil inscritos. Até 19 de maio, quer dizer, né? 17. Putz, galera, tô me confundindo aqui. Mais segundo. Também porque você vai estar tá ajudando a recomendar os meus vídeos pra mais gente. Então é isso, gente. Tchau, galera.